Hallöchen, ich bin's wieder, eure Miss Europa. Mein heutiger Badegast mal wieder, der Diktator Kim Jong-un. Herr Un, Sie haben sich bereits zweimal mit dem amerikanischen Präsidenten Trump getroffen. Er hat sogar gesagt, man habe sich verliebt. Was ist Ihr Fazit? Ja, das hat er gesagt, der alte Slimer. Klump ist sehr, sehr neidisch auf und bewundert mich, dass ich einfach alle alleine seiten darf und jeder einfach wegspellen oder töten kann, wie es mir gefällt. Und weil meine große ist. Oh mein Gott. Wenn du auch willst, dass in Europa die Freiheit auch Freiheit bleibt, dann geh wählen. Am 26. Mai ist Europawahl.